<laughs> рұқсат та кешіресіз ей қақа не болды саған мен таныған жоқсыз бұчоңыз сен ким элең мен жана сіздің үйіңізге жана айнек терезе қоя атпаймынбы ошо баламын да мен <laughs> сен жаңы үйдө эмес белең каяктан бияка жүрсүңбү <laughs> кечиресиз чогуңуз мен түшүп кетпедимби айнектен үчүнчү этажданбы ооба эчтеке катуу түшкөн жокмун кичине мындай эле түштүм